चुनाव के पहले कांग्रेस ने बड़ा दाव खेलते हुए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंप दिया है प्रियंका की पहली राजनीति में एंट्री के बाद उनसे कई जुड़ी रोचक बातें सामने आ रही हैं उनकी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा ही एक रोचक वाक्य हम आपको बताने जा रहे हैं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के दो बच्चे हैं रेहान और मिराया उनके नाम हैं जी हाँ ये दोनों बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे देहरादून में मौजूद देश के नामी स्कूलों में पढ़ते हैं